Yo, what's up mga kapops? Kamusta, kayo dyan? So yun, nandito na tayo sa ating pinibagong tutorial na no? mga katropa. So yun, tuturuan ko kayo kung paano mag... Good! <laughs> so yun. <laughs> so, kamusta, kamusta kayo dyan? So yun, mga ibang basic na butos na to. Naugali pa to ng uh, Ilong-ilong, no? Ito yung step na ituturo ko sa inyo galing pa na Estancia Iloilo. No? So, ito yung mga step na ginagawa nila ng mga trops sa Iloilo kung paano sila magbudots. So, yun yung maganda dito sa budots kasi nagkaka... Uh, ah, Siyempre yung Yo, what's up mga kapops? Kamusta, kamusta tayo dyan? So yun, nandito na naman tayo sa ating pinibagong tutorial na mga karapa. So yun, tuturuan ko kayo kung paano mag... Good! <laughs> so yun. <laughs> so, kamusta, kamusta tayo dyan? So yun, uh, basic na utos na, na ugali pa ito ng... Uh, Iloilo, no? Ito yung step na ituturo ko sa inyo galing pa ng Estancia Iloilo, no? So, ito yung mga step na ginagawa nila ng mga traps sa Iloilo kung paano sila magbudots. So, yun yung maganda dito sa budots kasi uh, ah, siyempre yung ano yung exercise na pinapawisan ka at uh, kahit anong step pwede, walang bawal lang <laughs> sa budots kahit anong step, no, pabata, matanda, yan, gustong gusto nila yung budots. Kasi alam mo na, um, yung budots yung pinaka-uso sa Iloilo. Dati, so nung kabataan ko, ito yung lagi kong sinasayaw din, no? So, yun. <laughs> so, ayun. <laughs> Tuturo ko sa inyo, ano, mga traps. Uh, ayun, umpisa na natin, no? <laughs> Ayun. So, may mega mega shoutout muna tayo dyan sa ating mga bagong subscriber. Ayan, mega mega shoutout sa inyo, yung mga bagong subscriber. Yun, no? Uh, ah, Punti-unti, umaangat din yung subscriber ko. No? Maraming maraming salamat sa inyo. Supporta nyo yan, sa hindi pag-skip ng ads. Thank you, thank you ng marami. Maraming maraming salamat. So yun, so umpisa na natin ng mga traps. In 1, 2, We Damn! What? Oh! Yun, tatayo na tayo para siyempre. <laughs> para makita niyo yung mga galawan, yung mga bulldogs. Yan, yan. Sa... Ang ginagawa mo! <laughs> yan. So, So, game na tayo matapos. Uh, ah, uh, ah, tuturuan na natin yung unang step. No? supaya mau set dari terangan okay one two yeah one two and three and four dapat lihat dia jelas and four so one two three and four and then gak gerendang dia buat yang lagi anak konten and then uh, Hawaii ya yeah. Yan, ganun-ganun lang. <laughs> so yun. And then, no, mga traps, muna natin yung last na step. Yun yung ganun-ganun. Ayan. So, ganun-ganun lang na mga traps. Ayan. So, so, lagyan natin ng music.